tell tell گفتن tell never tell a lie never tell a lie never یعنی هرگز tell گفتن a lie یک دروغ lie یعنی دروغ never tell a lie هرگز دروغ نگو never tell a lie Never tell a lie. Tell me the truth. Tell me the truth. Tell me یعنی به من بگو ساختار امریه The truth اون حقیقته رو truth یعنی حقیقت یا اون واقعیت و truth یعنی اون حقیقتی که من میخوام اون حقیقتی که خودت میدونی و من میدونم tell me the truth حقیقت را به من بگو tell me the truth tell me the truth